एरोप्लेन दुईटी तीन तीनटी कार चारिटी साइकिल पांचटी ऑटो छटी घोड़ा सतटी गध आठटी कुकुरा একষট্টি বিলেই এগারটি কুকুড়া বারোটি শুয়া তেরোটি কইলি চৌদটি পারা পনেরোটি ঘর চটিয়া ষোহল 長老